从现在开始，吊销所有来自中华地区的可疑根凭证、中级凭证和假凭证。大家好，我是六二三三。Wassign 和 CNNIC 凭证事件已经过去了几年时间，大部分系统的涉事凭证也已被吊销。但迄今为止，许多人的电脑里还有中国政府或企业私自发行伪造的凭证，例如本不具有 CA 能力的支付宝发行的证书。 在安装支付宝安全控件的时候，会偷偷的添加到电脑里。为了保证信息安全，这期视频将告诉你如何吊销这些可疑凭证。在凭证吊销之后，可能有一些您觉得正常的软件或服务会无法使用。不过你也可以取消吊销，由此导致的一切问题，在此声明，本人不会负任何责任，请自行在安全和便利两方面取舍。 首先，部分安全软件如三六零等的 HTTPS 的扫描功能可能会利用中间人攻击的方法自行签发 CA 凭证，对加密的内容进行扫描。此类功能会直接导致本工具完全失效，所以强烈建议关闭此类功能或将其彻底卸载。在此，我建议卸载所有国内的所谓的安全软件。 原脚本来自 GitHub 用户 C H E N G R 二八，后因不明原因删除。这里我们使用其他人 fork 保存的脚本。首先打开 GitHub，网址在下面，也就是网网址就在这里。 我们点击最新的一个零幺零三的七 z 文件下载，下载完成后解压，点开文件夹，根据你的操作系统进行选择。这边我就使用 Windows 做演示了。 点开目录里的 Windows 文件夹，以管理员身份运行这个 Code Sign 的批处理程序。这边我们选择 Y，设置强制的凭证措施，输入一回车，吊销所有代码签名凭证。呃。 这可能可能会出现一些提示吧。这里我们选择输入 R 重试，又出现问题了。输入 R 重试，导入完成后按任意键结束批处理。 接下来以管理员身份运行 Organization 这个批处理程序，输入 Y 回车，选择一回车。同样的，出现问题，输入 R 回车重试。导入完成后，按任意键结束。 接下来以管理员身份运行这个 online 的批处理程序，选择二。这边可能会看到很多 error 错误，按照作者的话说，暂时不用理会，等待结束即可。如果你使用 Firefox 浏览器，以管理员身份运行 Firefox 这个程序，然后。 输入 Y 回车，程序会自动定位到 Firefox 的 Profile 地址进行导入。我这里就不是了。接下来以管理员身份运行这个 Update 程序，更新系统内置的凭证资料库。首先输入一回车，结束后再次以管理员身份运行，输入二回车。 再次以管理员身份运行，输入三回车。接下来我们要清空 SSL 缓存。打开控制面板，找到 Internet 选项，在内容选项卡中点击清除 SSL 状态，然后你可以在这边点击。 证书，找到未受信任的发布者，可以看到刚刚添加进去的吊销凭证。然后在刚刚的 Internet 选项中，点击常规选项卡，在这一栏中点击删除，勾选所有内容删除，然后确定。接下来打开你常用的浏览器。 在浏览器的设置里面清空 Cookie 和缓存，选择所有时间清除，最后重启电脑。重启完成后，打开你常用的浏览器。 如果你用的是 Chrome 或者 Firefox，在设置里面应该是有一个强制使用 HTTPS 的选项。在 Edge 中我没有找到这个选项，所以我这边手动装一个拓展插件，叫 HTTPS Everywhere。这个插件可以让你的所有网站默认使用 HTTPS 进行连接。 插件安装后，我们点开它的设置，呃，把这个强制 HTTPS 加密所有网站打开。我们现在就可以进行一下简单的测试，比如我们打开中国金融网站 CFCA，可以看到它是提示的是这个没有安全证书。不过它这个网站本来就没有安全证书，我们这边可以再换一个。 那我们可以测试一下另外一个网站，好像叫什么“树安时代”啊，“安时代”。我们点直接点它的官网，可以看到这边显示的是证书已吊销。那这样的话就没问题了。 至此，你的电脑已经吊销了国内一些不正规 CA 签发的凭证，应该算是增加了一点安全性。不过，平时的使用习惯才是最重要的。请将电脑的 UAC 等级开到最高，不要随意的把管理员权限交给软件，更不要随意的信任来路不明的凭证。好呢，这期视频就到这里，我是六四二三三，我们下期再见。